enggak silahkan yang r a j i event Bandung Fotografi Mon Atur Nuhun Sadayana uh, eh, Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan untuk kerjaan-kerjaan yang lain